Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wir entwickeln einen Fahrradrahmen. Wir befinden uns mittlerweile in der quasi finalen Phase und das Einzige, was wirklich noch ansteht, ist Dämpfertesten und der Labortest, was eigentlich das Wichtigste ist, weil das uns den finalen Segen geben wird, den Rahmen auf den Markt zu bringen. Den Test machen wir bei EFBE e in Waldrop und das hier ist der Jens. Hallo. Und der wird uns alles zeigen. Genau. So, die Maschine läuft. Magst du uns ein bisschen erklären, was die Maschine genau abprüft? Also das ist jetzt die erste dynamische Prüfung, die wir in dem Rahmen durchführen. Das ist die sogenannte äh, Prüfung mit pedalierenden Kräften. Das heißt, wir simulieren, der Fahrer sitzt nicht auf dem Sattel, sondern steht und gibt Vollgas. Das heißt, er tritt in das rechte Pedal so fest er kann und dann tritt er in das linke Pedal so fest er kann. Und das eben bei dieser Prüfung 100.000 Mal war das? Ab und zu macht der Rahmen komische Geräusche. Okay. Er knarzt ein bisschen, das ist völlig normal für den Test. Das heißt nicht, dass er später im Betrieb auch knarzen wird. Jetzt ist die Kette gerissen. <laughs> und ich habe schon einen riesen Schock gekriegt, dass der Rahmen gerissen ist. Ja ja, also ich bin wirklich ja. sehr aufgeregt hier noch für den Test, weil das natürlich irgendwie die finale Abnahme ist für uns. Ja. Wenn, wenn die Jungs jetzt was kaputt machen, dann heißt das, wir müssen nochmal komplett ran und den Fehler analysieren und, und beheben. Insofern bin ich wirklich hier hoch, hohen Puls, aber gerissene Kette ist schon mal, schon mal okay für uns. Die Prüfung war für uns ein bisschen besonders. Dadurch, dass die Kette umgelenkt wird, konnten wir nicht einfach unseren Standardaufbau nehmen. Das heißt, wir mussten mit einer echten Kette arbeiten. Ist ein bisschen schwieriger als gedacht und jetzt gerissen. Das heißt, wir müssen wieder aufbauen und dann kann es weitergehen. Ja, willkommen zurück. Wir haben eben den kleinen Ausfall gehabt. Das Problem war, die Kette ist gerissen. Wir haben sie natürlich äh, vernietet, aber leider ist der Niet rausgesprungen und ein Glied ist gerissen. Das heißt, wir haben jetzt noch mit einer dickeren Glied ergänzt. Das sollte jetzt halten. Das Problem hierbei bei dem Rahmen ist eben, die Kette läuft ja nicht in einer geraden Linie, sondern wird umgelenkt. Das heißt, unsere normale Gewindestange, die wir verwenden als Kette, funktioniert hier nicht. Wir mussten etwas basteln, das ist manchmal einfach ein bisschen aufwendiger, aber jetzt läuft. Also wenn alles gut läuft, läuft der, 12, der Test jetzt zwölf Stunden durch. Wenn sowohl Kette als auch Rahmen halten, 100.000 Mal wird eben in die eine Seite reingetreten, in die andere Seite reingetreten. Dabei bringen wir jedes Mal eine Kraft von genau 1300 Newton auf. Das liegt deutlich über den Normanforderungen, ist aber für einen sportlichen Fahrer gar nicht unrealistisch. Wir müssen einen Kompromiss finden, deswegen machen wir den Test zwölf Stunden lang mit 100.000 Lastwechseln und in der Kraft von 1300 Newton. Das entspricht ungefähr 130 Kilo. So, da sind wir wieder. Der Prüfstandtest ist leider frühzeitig beendet worden. Jens hat mich gestern mit schlechten Nachrichten angerufen und wir haben uns jetzt hier getroffen, um mal einen Blick drauf zu werfen, rauszufinden, warum der kaputt gegangen ist. Und äh, du kannst am besten mal kurz erzählen, wie lange er gelaufen ist und was passiert ist. Ja. Leider haben wir nur 90 der 100.000 benötigten Zyklen erreicht. Das heißt, 90 Prozent des Tests haben wir absolviert. Die letzten 10 Prozent haben leider nicht mehr gereicht. Wir werden uns jetzt einmal äh, die Problemstelle angucken, werden die aufmachen und gucken, was genau das Problem war um ja. dann äh, Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Okay, was ist passiert? Ähm, die vordere Schweißnaht an der Kettenstrebe ist äh, innen aufgerissen. Es ist eine Schwachstelle bei äh, eigentlich jedem Rahmen. Es ist immer die Frage, wie es gelöst ist und es, wir sehen immer wieder Probleme. Es ist leider schwierig, diese Stelle. Aus dem Feld ist eigentlich bekannt, dass es auch viele Rückrufaktionen gibt in der Richtung oder viele, viele Rahmen einfach versagen ja. und auch tatsächlich auf den Markt gelangen. Und uns ist halt einfach wichtig, bevor wir mit dem Projekt auf den Markt gehen, wirklich äh, solche Sachen möglichst weit auszuschließen. Es gibt natürlich immer Sachen wie Fertigungsfehler, Fertigungstoleranzen, die man nie zu 100% kontrollieren kann, aber wir wollen halt das Möglichste tun, um diese Fehler ausschließen zu können. Ja. So, jetzt entfernen wir ähm, die rechte Sitzstrebe. Es ist jetzt halt wirklich spannend, ist es rauszufinden, ist es ein Konstruktionsfehler, ist es ein Produktionsfehler. Okay, warte. Mhm. So, jetzt kommt der spannende Moment, wo Jens das Ding jetzt mal abreißen muss. Es ist schon ziemlich weit äh, gerissen, so. das wird also nicht ganz so schwer werden wahrscheinlich. Dann äh, legen wir los. Ja. ja. ganz weich wie Butter geht das Ding jetzt ab. Also. Kann man relativ einfach öffnen. Okay, gut. Dann, dann schauen wir jetzt mal genau rein da. Jo. Ja, aber ich glaube, das ist halt gerade gebrochen. Ach so zwei sind unten mit in Also es ist auf jeden Fall sauber. Oder zumindest ordentlich geschweißt. Ja. Darf ich nochmal die Tür aufmachen? Ja, klar. An diesem Punkt wird einem natürlich wieder klar, warum keine andere Firma <laughs> sowas jemals dokumentiert hat. Weil es einfach, ähm, ja, nothing comes easy, würde ich mal sagen. Es ist einfach ein verdammt harter Prozess und ähm, wir haben uns das jetzt mit ein paar Leuten angeguckt und das nochmal ähm, ja, im Detail diskutiert. Und Unsere Vermutung, unsere erste Vermutung ist kein Konstruktionsfehler, kein Auslegungsfehler, alles eigentlich gut, aber wir schätzen, dass es einen Materialfehler gibt bei der, ähm, bei der Legierung von dem Jog selber und äh, werden da jetzt noch an der Ausrichtung und an der Materialqualität eben arbeiten, mit den Zulieferern sprechen, den nochmal entsprechend auf die Finger klopfen und eventuell Details verbessern, noch was die Konstruktion angeht. Vielleicht können wir da auch noch ein bisschen was mal raus mitnehmen. Das werde ich nochmal mit dem Stefan auch diskutieren, ob, ähm, ob wir da nochmal Ideen haben. Vielleicht kann man am ähm, Steifigkeitssprung noch was verbessern. Ja. Und dann gehen jetzt sicherlich sechs bis acht Wochen ins Land, bis wir uns wieder hier bei EFPE <laughs> e sehen und dann hoffentlich das Ding smooth durch die ganze Teststrecke bringen. Ja. Wir freuen uns drauf. Ja, <laughs> alles klar, ich bin gespannt. Schön, dass ihr weiter dabei bleibt. Lasst euch nicht verunsichern, wir wollen einfach nur keinen Scheiß auf den Markt bringen. Das ist der einzige Grund und ja, wir zeigen, wie es ist und das passiert bei allen anderen auch, die zeigen es nur nicht. Wir sind es jeden Tag. <laughs> genau, das ist deren täglich Brot. Ja. Alles klar. So, gut. gut. Ja. Dann, danke, bis dahin schon mal. Ja, ja. bis bald. Tschüss.